Videomodul "Základy rýsování" se zabývá základními znalostmi a dovednostmi při tvorbě technických výkresů; začneme rýsováním bodů, přímky a jejich popisem. Pokračujeme rýsováním úsečky, kružnice a jejich popisem. Zvláštní pozornost věnujte způsobu, jak se označují rozměry kružnice v technické praxi. Přímky mohou mít v rovině libovolnou polohu; dá se říci, že mohou být různoběžné, rovnoběžné nebo totožné; totožné přímky nejsou zobrazeny. Úhel označujeme vrcholem úhlu a rameny úhlu nebo písmeny řecké abecedy. Podle velikosti úhlu rozeznáváme různé druhy úhlů: ostrý, pravý, tupý. a dále přímý, vypuklý a plný. Velmi důležitou dovedností je sestrojení úhlu 60 stupňů pomocí kružítka a také půlení úhlu. Jestliže spojíte tyto dvě dovednosti, dokážete například sestrojit úhel 15 stupňů, 30 stupňů, 45 stupňů, 60 stupňů, 75 stupňů, 105 stupňů, 120 stupňů, 135 stupňů